Bilatu badedura, ota sukara edura, alaba galantena ama, mundi zantaran bedura, mundi zantaran bedura, mendu

la la la la aspaldiko zarera baina ez daukatatua. Horen garbia dala eta bendekeien apotuna. Hau bertako bantzadegu ez ari jori ostua. Gorozik eko txe baren, gorozik eko txe